Baka swertehin tayo. Hindi ba pwede sausaw? Ate. Oh! Sarap. Sarap. Oh. Nagugas din ako, guys. Hmm? Okay, laban lang. Laban lang yan. Hmm. Laban, laban lang. Ako may Ano sinasabi ko? Siyapan. May mas Hala, pati bata oh. <laughs> ah, pagod ng mga bata. Sige, takbo. Ang ganda. Sana all. Mapapasana all ka na lang guys. Yung mga nakikita mo. <laughs> tayong magagawa. Wala tayong jowa. Wala tayong jowa, may asawa na. Asawa na. Nasaan? Nakikita ko na. Ano palagahin ang boy? Mm. ah. Ay, ako, ayan na. Hindi ba kita eh? O, oh, di ba kapekin gatas? oh, sana Wow, tak picturean mo ko din eh. ganda! Oh, ganda dito. Oh. Wow! Hmm, magkano dyan? 180. <laughs> Dalawa lang tayo, Ate May. Sarap no. Parang sayang naman. Sakay tayo? Ikaw, gusto mo ba? Tara! Uh, ah, stop mo kami. Sunday ko lang. Magkano? Tara. Try natin. 140 lang. Nakalimutan. Basta ano yung awit ko. Nakita kasi ng na. Tingnan ko sa iba. Mm. Kano ba sabi ko? 141. Ay, dito po atas na ba? Ay, ang ganda ko. Opening, oh. 180 na. 430. 1 to 2, 150 lang. 3 to 4, 180. 150 lang. 150. Alin? Two person, 150. Oh, dalawa lang naman tayo ha. Oo. Oh. Pag tatlo na two tayo, person. tatlo na mga malaki yun. 180 daw. Oo, dalawa lang tayo. Ito, 150 lang tayo dalawa. 20 minutes na yun. Tara oh, na. tara na, tara na. Oh. Tara na guys, magbangga tayo. Hmm. Ante, kaya mo yan. <laughs> Ako lang talaga taga-drive-in. <laughs> Wow! ano, isda! Wala naman ang ulan. Uy, isda! Malalagang pongko, ha? Hanggang malalaglag, ha? Dali. Sila. Ilag tayo lang. Yay! Ang ganda! Okay na! Okay! Pili ko pumunta sa akin tilapia. Loka talaga. Tilapia, ano no? Ano? Ay, ay! Oy, ate! Ang ganda ba gabi? Ano tayo makalive na? Pag ganun mag-live. Yeah. Paikutin mo nga lang pag ganun lang. Ayaw Ay! lang ikaw kasi mag-vlog. Nakabidyo na ako. Ang ganito ako masama dito. Nakasumbok ko kami. Anak sa akin. Kaya. One. Two. Natatakot ako. Ang hawa yung pag-isama. Bakit? Ah! Nakadalawa na tayo. Huwag ka na lumayo. Ikot tayo eh. Ano iikot? Huwag na iikot. lang. hindi na magkasya. Magkasya ayaw ma, eh, sinad ko nga sa'yo, naputol-putol. Paano? Messenger ang nagpuputol-putol doon. Ay, ano mati? Yeah, hanggang 8 minutes lang. Ba, 1 eh, minute lang siya, 3? No. 8 minutes. Ah! Tan, tan, tan. Sabi, pa ko, gusto ko ba ba? Kapag pa ako eh. Eh, tapos na. Oh? <laughs> Balik lang kami na. Ay, Diyos ko po din. <laughs> Ang sarap. Gusto ko. Kaya nga. Uy, sa sabitan, mag-boom uh, tayo. Drive. Hi, Joy! Dito na kami sa taas. Tara na, ate. At baka... Ano dyan? Ha? Ano ba Taas na yun. Tempo. Nakabit na sa lupang to. Lang niya. Pagastos na inom namin. Pawis sa pawis kami ni Ice cream kami. Balik na kami guys. Ano? Baka maiwanan kami ng cable car. Malakita kami pag Ice cream. Uwi na tayo! Ang ganun pa may ice cream. Ang ganda to. Oh. Grabe ganda. <laughs> oh, di ba? <laughs> Tingnan mo yung tulay natin kanina. Oh, ayun yung tulay, tangi, yung nag, sa may ano, glass. Oh. Wal walang Pinoy ba? Baka sabihin ng pakamangyan natin. Oh, ano? <laughs> Napit. Napit. oh, kita mo, grabe pati yung mga nakamotor, makikilala mo, no? Oo. Oh, oh. Ano, mangyan. Itong taga Isabela na to, hindi ka ba nakakita niyan? <laughs> hindi siya maniwala na naman sa zoom in yun. Kaya nga, telescope ha? Puntahan mo yung tulay. Kita yung nagpi-picture taking dun sa tulay. O, oh, di ba? Kung gaano kalayo yan. Imagine. Tapos kita yung tao. <laughs> Ang lupit ng ano niyan. Lup, lupit. Ganyan talaga ginagamit ng sa barko, no? Kaya kita nila yung ano, hindi ko pala na-video. <laughs> Ay, joke. <laughs> Picturean pa kita. So, ayan guys, pauwi na kami. Medyo madalim-dilim na. Ano, te, nag-enjoy ka ba? Te, nag-enjoy ka ba? Ano ka lang <laughs> kami sa Ayaw niya ba naman lumayo? Gusto ko umikot. Sayang umayari. Kami na picture lang naman. Ayun na nga guys, pauwi na kami. Sana nag-enjoy kayo sa aming pinuntahan. Ayan. So, enjoy kayo. Pawis na. Nag-enjoy kami pero pagod. Pagod na pagod kami. Ayan. So, ayun nga guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating pinuntahan. At kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos namin. Bye-bye! Shisha! <laughs>